Alle wieder am Platz, wunderbar. Ich grüße euch alle, freue mich euch zu sehen. Wir waren abwesend ein paar Wochen und wieder zurück. Gott sei Dank dafür. Ich freue mich, mit euch zusammen zum Wort Gottes zu kommen für, diese, für diesen Sonntag. Es steht geschrieben im Brief an den Philemon. Wir sind weiter im Brief Philemon. Und unser Abschnitt ist heute vom Vers 17 bis 19. Philemon 17 bis 19. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er aber dir geschadet hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Ich will's bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldest. Heiliger Gott, wir danken und preisen dich für dein Wort. Bitte Herr, gewähre uns auch an diesem Sonntag morgen zu hören, nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem ganzen Herzen. Lass dein Wort reichlich in uns wohnen und uns zu allem guten Werk, zu deiner Ehre und Preis anleiten. Schenke uns deinen Heiligen Geist, mir dein Wort zu verkündigen in aller Treue, Christus zu bezeugen, dein Evangelium zu bezeugen, den Zuhörenden zu hören und uns allen zu nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes zu sein. In all dem sei du gepriesen und gelobt. In Jesu Namen. Amen. Wenn es möglich ist, wäre besser, wenn es bei mir hier Licht ist, ja? sonst sehe ich den Text nicht. <laughs> Falls jemand da hinten da ein bisschen einschalten kann, das wäre sehr gut. Wunderbar, danke schön. Dieser Text, wir sind weiter im Philemon-Brief für diejenigen, die vielleicht heute neu bei uns sind oder nicht da waren. Wir gehen Abschnitt für Abschnitt durch den Brief an Philemon und heute sind wir bei diesen Versen angekommen. Diese Verse stellen in gewissem Sinn den Höhepunkt dieses Briefes dar. Ja? Gleich kommen wir dazu, warum. Das ist eigentlich da, wo Paulus die allerwichtigsten Sachen nochmal ganz deutlich ausspricht. Wir werden das gleich betrachten. Und ich will am Anfang eine kleine Geschichte erzählen aus der eigenen Vergangenheit, aus einem bestimmten Grund. Ja. Als wir nach Deutschland gekommen sind, ich bin mehrere Jahre noch hier zur Schule gegangen und da hatten wir ein Fach, das hieß Sozialkunde. Und für mich damals mit ganz geringen deutschen Kenntnissen war das immer so ein schwieriges Fach. Ja, ich habe erstmal nicht verstanden, worum es geht. Da gab es so Texte mit lauter Begriffen, wo ich Schwierigkeiten hatte. Ja. In diesem Fach haben wir zum Beispiel solche Begriffe behandelt wie Gewaltenteilung, ja, legislative Gewalt, exekutive Gewalt, judikative Gewalt, Föderalismus, Recht auf Freizügigkeit und lauter so Sachen aus diesem Kontext, ja, politisch-sozial. Mit der Zeit, unser Herr, äh, Herr Lehrer, Herr Bartel, hat das interessant rübergebracht. Ich gewann Interesse, dann gab es auch Deutschkenntnisse genug und habe mehr und mehr eigentlich das liebgewonnen. Ja. Und später auch dort die Abiturprüfung mündlich gemacht. Und diese ganzen Begriffe, irgendwann habe ich verstanden, worum es geht. Ich konnte erklären, Definition geben, dass Recht auf Freizügigkeit nicht heißt, dass man sich irgendwie so unanständig kleidet oder benimmt, ja, sondern dass man frei ziehen kann von Stadt zu Stadt <laughs> oder über die Landesgrenze hinaus, dass man Freiheit hat, Wohnort zu wählen und so weiter was der Unterschied zwischen den Gewalten ist, ja, dass die Legislative die gesetzgebende Gewalt ist, Parlament, und dass die Exekutive dafür sorgt, dass diese Gesetze angewandt werden, dass sie voll, vollzieht diese Gesetzesgebung und die Judikative spricht das Recht und überwacht die anderen und so weiter und so weiter. Ja. Aber obwohl ich das eigentlich definieren konnte, bei der Prüfung beantworten konnte. Für mich waren diese Begriffe die ganze Zeit eigentlich fern. Ich konnte, zwar theoretisch wusste ich, was das ist, aber ich sah keinen richtigen Bezug dazu. Ich war irgendwo hier und Föderalismus, Recht auf Freizügigkeit, Legislative und Judikative und Exekutive waren irgendwo da. Wir waren nicht befreundet, kann man sagen, ne? nur Theorie nur, nur Begriffe. Und in den letzten Monaten, wo wir so einige Erlebnisse alle gemacht haben im Zusammenhang mit dem ganzen Corona-Geschehen, habe ich für mich entdeckt, dass ich diese altbekannten Begriffe auf, aus neuer Perspektive gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer wieder in den letzten Monaten denken und feststellen müssen, Mensch, das ist ja, was wir gelernt haben damals. Ja? <laughs> Und für mich sind sie irgendwie neu lebendig geworden, neu wirksam. Ja? Nicht mehr theoretisch, sondern plötzlich habe ich entdeckt, das ist ja ganz lebensnah. Zum Beispiel, am Ostern, wir fahren normalerweise immer zu meinen Eltern, Oma und Opa, von unseren Kindern nach Mecklenburg. Dieses Jahr war nichts. Ja, das war gerade äh, Lockdown, alle saßen in ihren Wohnungen. Keine Oma, keine Fahrt, keine Ostseeküste, kein Grillen, nichts. Ja. Und plötzlich dämmert es einem, Mensch, Recht auf Freizügigkeit. Das ist ja, was wir, <laughs> was wir hatten und wo ich dachte, das ist rein theoretisch, das ist irgendwie, keine Ahnung, bloß aus Sozialkundetheorie. theorie plötzlich habe ich verstanden oder erlebt, verstanden habe ich zwar so im Sinn, aber erlebt, wie das doch aktuell und lebensnah ist. Ja? Oder als wir noch Verbot hatten, Gottesdienste zu machen und andere Bundesländer hatten schon die Freiheit, dass man zusammenkommen konnte. Ja? Und da erlebst du Föderalismus. Ja? Ein Bundesland macht so, ein so, ja? weil eben ist ein Bund. Ja? Plötzlich zack, habe ich ganz real, ganz <laughs> sozusagen am eigenen Leib erlebt. Ja? Das ist für Dualismus. Ja? Oder Judikative und Exekutive, es gab so Geschichten, jemand hat sich für fünf Minuten auf die Bank gesetzt im Park, wo das noch verboten, verboten war, kamen Polizisten, haben einen Strafzettel rausgeschrieben, obwohl eigentlich nichts Schlimmes, saß allein im Park, trotzdem darfst du nicht, ja? man darf, durfte nur so Sport oder sonst was, aber nicht sitzen. Und einige Wochen später, man hat geklagt und die Gerichte kippten das, also ein Begriff oft in den Zeitungen zu lesen, sie kippten und erklärten, das ist nicht rechtsmäßig. Und da erlebst du Judikative und Exekutive. Ja? Und das war wieder ganz aktuell geworden. Ich musste immer wieder feststellen, das ist, was wir gelernt haben, das hat doch mit meinem Leben und mit meiner Familie doch viel zu tun, in der Tat. Ja. Warum erzähle ich das? Weil in unserem Christenleben kann es Ähnliches, kann Ähnliches passieren. Wir haben die bekannten, altbekannten theologischen Begriffe, zum Beispiel Rechtfertigung, Gnade, Buße, Erlösung, Seligkeit und andere. Ja. Und die Gefahr ist, dass diese Begriffe nur Theorie sind. Wir, wir kennen, wir haben vielleicht Bibelschulabschluss, wir können wunderbar definieren, was ist Rechtfertigung aus Glauben, was ist Inspiration der Schrift, was ist Genugsamkeit der Schrift, kann vielleicht super erzählen, was das ist, verstehen die Konzepte und trotzdem kann es sein, dass sie doch etwas fern sind. Ja, und in der Gesellschaft gibt es auch direkte Kritik. Man sagt, die Kirche hat ihre eigene Sprache. Ja, es gab vor einiger Zeit ein Buch mit dem Titel Wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Das heißt stirbt. Ja. War auf dem Spiegel auf der Spiegel Bestsellerliste und wurde kritisiert. Die Kirche hat ihr Kirchenjargon. Ihr schmeißt mit Begriffen rum und die kommen nicht an bei den, bei den Leuten. Es gibt die Kanzelsprache, es gibt theologische Fachausdrücke, niemand kann damit anfangen, man muss weg davon. Ja? Aber in der Tat, wenn wir aufmerksam beobachten, wenn wir nachdenken, werden wir feststellen, diese Begriffe sind keineswegs einfach so graue Theorie oder verstaubte alte Wörter oder sonst wie. Sie sind ganz lebendig haben einen ganz direkten Bezug zu unserem praktischen alltäglichen Leben. Die sind Realitäten. Ja? Und eine solche Gelegenheit zu beobachten, wie diese theologischen Realitäten in Aktion sind, ist eben in unserem Textabschnitt. Ja? Denn zwischen Paulus, Philemon und Onesimus, nochmal zur Erinnerung oder für diejenigen, die nicht wissen, zwischen ihnen entstand eine Situation, die eigentlich unschon war, eine Konfliktsituation, in dem Onesimus, ein Sklave von Philemon, weglief, dabei Schaden angetan hat seinem Herrn. Jetzt ist das so in der Luft, muss geklärt werden, uns, uns Ja. Aber an den beteiligten Personen, eben an Paulus, Philemon und Onesimus, kommt etwas zutage. Man sieht in ihrem Wirken miteinander, in ihrem Verhältnis, wie eben diese Begriffe ganz real sich verwirklichen. Ja, im, im, im, in dieser Situation äh, einfach zum Zug kommen. Ja. Ich würde das so vergleichen. Wenn ich morgen frühstücken gehe in unsere Küche und nach draußen gucke, gegenüber steht ein Haus und die Fenster leuchten grell. Nicht, weil da Scheinwerfer oder Lampen sind, sondern weil hinter unserem Haus da geht die Sonne auf, ja, die Morgensonne. Ich sehe sie nicht, aber ihre Strahlen, die spiegeln sich aus diesen Fenstern und leuchten und glänzen. Ja. Und so hier in dieser Situation an den Personen Paulus, Philemon und Onesimus sehen wir den Glanz, ja, den Glanz von dem, wie Jesus Christus, der Heiland dieser Personen, dort scheint, ja, dort leuchtet durch diese ganze Situation und durch diese Personen. Nicht Paulus leuchtet, nicht Philemon leuchtet und nicht Onesimus, sondern Jesus leuchtet. Ja? Aber sie widerspiegeln diesen Glanz, diese Pracht oder wie wir gerade äh, gesungen haben, die Schönheit Jesu Christi. Und so wollen wir drei Glanzlichter sozusagen drei theologische Begriffe betrachten, wie sie hier in ihrer Pracht, in ihrer Realität leuchten. Das sind drei Begriffe. Die Vermittlung, Nummer eins, Nummer zwei, die Stellvertretung, Nummer drei, die Versöhnung. Ja, drei Fachbegriffe, aber man kann sehr wohl etwas damit anfangen, wenn man nachdenk darüber und hier ist eine reale Lebensillustration, was die denn praktisch bedeuten, wie sie sich auswirken. Ja? Lass uns die betrachten. Nummer eins, die Vermittlung. Wir sehen im Text die Worte. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Paulus befindet sich gemäß diesen Worten und Situationen in einer Beziehung. Ja, er ist ein, einer, der zwischen zwei Parteien steht. Die Parteien sind einerseits der Onesimus. Ja, der Onesimus ist in dieser Situation die schuldige Partei. Der Onesimus hat etwas verbrochen. Er hat sich vergangen an seinem Herrn Allerdings, Paulus ist in einer Beziehung mit ihm. Ja, und diese Beziehung bezeichnet er, wir haben das auch betrachtet in den Sonntagen davor, im Vers 11 bezeichnet er Onesimus, mein Kind, ja, den ich in meinen Ketten geboren habe. Im Vers 16, er bezeichnet ihn ein lieber Bruder für mich und auch für dich. Ja, mein Kind und lieber Bruder, der ist aber schuldig. Ja, der ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist der Philemon, der das Recht hat, dieses Vergehen zu strafen, der das Recht hat, Maßnahmen an Onesimus anzuordnen oder, voll, an, äh, oder äh, vollzuziehen, aber der ist auch in Beziehung zu Paulus. Ja? Und Paulus nennt ihn auch, Vers 7 haben wir gelesen, lieber Bruder, und hier im Vers 17, er benutzt noch ein interessantes Wort, er nennt ihn Freund oder Gefährte. Im Griechischen lautet das Wort koinonos, das ist Teilhaber an einer Gemeinschaft. Ja, dieses, dieses Wort Gemeinschaft, koinonia, das ist was für die Kirche, oder was, wie man heute sagt, die Kirche oder die Gemeinde, das ist die Gemeinschaft, der Heiligen. Das ist die Gemeinschaft mit zwei Personen, die nicht einfach durch eine Freundschaft wie so zwei Fußballfreunde oder zwei Angeliebhaber verbunden sind, sondern viel, viel näher. Ja, nach Definition jemand, der ein Koinonos ist, ein Gefährte, er ist Teilhaber an der innigen, engen Gemeinschaft, Verbundenheit, er teilt mit dem anderen gemeinsame Ziele, Interesse, Empfindungen, Gesinnung und Werk. Das ist, was zum Beispiel idealerweise in der Gemeinde geschieht, dass alle verbunden sind durch einen Heiland, den alle lieb haben, Jesus Christus. Und dass alle gemeinsame Ziele haben, nämlich diesen Heiland zu verherrlichen und ihm nachzufolgen und ihm zu gehorchen. Im Alten Testament dieser, dieser Begriff Gefährte wird in Malachi 2,14 auf die Ehefrau verwendet. Die Ehefrau ist viel, viel mehr als bloß Freundin, so in, in, in Anführungsstrichen. Da ist viel, viel mehr dahinter. Die Gefährtin. Und da, Paulus bezeichnet Philemon als seinen Gefährten. Und er geht davon aus, dass zwischen ihnen diese Gemeinschaft besteht, dass sie beide ein gemeinsames Lebensziel haben, ein gemeinsames Anliegen haben nämlich ihren Herrn die Ehre zu bringen. Ja? Und Paulus appelliert dazu und nutzt diese Beziehung aus, ja, aber im guten Sinn. Wir nutzen Beziehungen aus oft im schlechten Sinn, wo man so Vetternwirtschaft treibt und sagt, hier, das ist mein Freund, lass ihn mal äh, Chefposten irgendwie übernehmen oder sonst wie. Das ist, das ist Korruption. Ja? Die Weltmenschen nutzen solche Sachen aus. Aber Paulus nutzt diese Beziehung aus, nicht zu seinem Vorteil, sondern um einem anderen Gutes zu bringen, nämlich dem Onesimus, nicht sich, sondern dem anderen. Ja. Er betätigt diese Beziehung zu Philemon, die gesunde, die gute, die Gefährtenbeziehung, um Fürbitte einzulegen für den schuldigen Onesimus. Im bestimmten Sinn, Paulus ist dazwischen und da ist eine Kluft zwischen denen. Ja. Onesimus ist weggelaufen, er hat Schaden angetan, da ist ein Schaden dazwischen. Und Paulus einerseits nimmt er an der Hand den Onesimus, den Schuldigen, sein liebes Kind, seinen lieben Bruder und den Philemon, der eben im Konflikt mit Onesimus ist und bringt sie zusammen, ja, weil er zu beiden gute Beziehungen hat. Ja. Und das kommt uns, wenn wir richtig nachdenken, sehr bekannt vor. Denn das ist genau das, was der Herr Jesus für uns getan hat in Bezug auf den heiligen Gott. Deswegen ist Jesus mit diesem Begriff der Mittler bezeichnet. Ja, Jesus ist in der Mitte, so wie Paulus hier zwischen zwei Konfliktparteien in der Mitte ist, so ist Jesus zwischen zwei Konfliktparteien, nämlich dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. 1 Timotheus 2.5 schreibt Paulus, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Er hat die gute, die beste, die selige Beziehung zu dem Vater auf der einen Seite. Er ist der liebe Sohn von Ewigkeit her. Vater liebt ihn, äh, sie sind eins ja, und immer gewesen. Ja, wahres Licht vom, wahres Licht vom wahren Lichte. Vater ist ihm wohlgesinnt, er liebt den Sohn. Und sie teilen miteinander die brennende das brennende Anliegen, aus Liebe den verlorenen Menschen zu retten. Vater will das und der Sohn erfüllt den, Vater, den, den Vaters Willen, indem er kommt und Leib annimmt. Ja? Und das, damit tritt er in Beziehung zu der zweiten Partei, zu der schuldigen Partei, nämlich die Menschheit. Ja? Er stellt sich zwischen Gott und die Menschheit und verbindet sie. Ja, er vermittelt, er ist der Punkt, wo sich beide treffen. Ja. Und er tritt in diese Beziehung, indem er Leib annimmt, unter uns wohnt. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und vermittelt zwischen dem heiligen, gerechten Gott und der gefallenen Menschheit, die gegen diesen heiligen Gott sich vergangen hat, so wie auch Onesimus ein Verbrecher geworden ist. Ja? Diese Menschheit, sie mordet, sie flucht, sie lügt, sie betrübt, sie bricht die Ehe, sie heuchelt, sie hasst, sie streitet miteinander, hat ein Herz voll Schmutz, sie lebt diesen Schmutz aus in ihrer Betätigung am Leib und so weiter. Ja? Das ist, was die Kluft gemacht hat zwischen den beiden und Jesus bringt zusammen. Ja? Und wir werden noch sehen, wie. Ja? Wie sehr brauchen wir so einen Mittler ja? mit unseren Sünden, mit, unserer, mit unserem Abfall von Gott, mit der Feindschaft, die entstanden ist. Wie sehr brauchen wir, dass uns einer zusammenbringt, ja? die gefallene Menschheit und den heiligen Gott. Und das ist Jesus, ja, in seiner Rolle als Mittler, Paulus schreibt weiter, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Jesus tut vor Gott die Fürbitte für uns. Ja, er ist ein hoher Priester, der Erbarmen hat mit uns, denn er selbst im Leib gewesen kennt das Leid, kennt die Anfechtung, hat überwunden, aber er kann uns bemitleiden und er bringt uns zusammen. Durch sein Kreuz schafft er diesen Verbindungspunkt. Und er allein gibt es keine anderen Verbindungspunkte, keine anderen Mittler, keine anderen Türen, nur Christus Jesus. Da treffen sich die beiden, sonst sind sie für ewig getrennt. Ja, aber nur in Christus kommen sie zusammen. Ein, eine Hymne bringt das so rüber. Gelobet seist du, Jesu Christ, dass du ein Mensch geboren bist. Du hast die Sünde weggebracht und uns Gott angenehm gemacht. Ja, und so Paulus macht oder bittet um Onesimus, nimm ihn wie mich selbst. Ja, wenn, wenn ich dein Freund bin, diese Beziehung will ich benutzen, nimm ihn doch wie mich. selbst. Und da kommen wir zu dem zweiten Punkt, zu dem zweiten großen Begriff, die Stellvertretung. Ja, die Stellvertretung. Lass uns hier die Sprache bei Paulus betrachten. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, das war die Beziehung, die Vermittlung, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er aber dir geschadet hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand, ich will es bezahlen. Das ist die Stellvertretung. Ja? Zwei Aspekte sehen wir. Einmal die positive Stellvertretung, positives Aspekt, positiver Aspekt. Nimm ihn auf wie mich. Ja? Wie nimmt Philemon Paulus auf? Mit Liebe, mit Hochachtung, mit Freundschaft, mit jeder gute Einstellung. Ja? Und Paulus identifiziert sich fast oder geradezu mit Onesimus. Er sagt, er ist zwar schuldig, aber nimm ihn wie mich. Ja? Gucke nicht auf, was er getan hat, gucke, was ich für dich bedeute. Er soll sozusagen an meine Stelle treten in deinen Augen und in deinem Herzen. Ja? Nimm ihn wie Freund und Gefährten behandle ihn wie Freund und Be Gefährten, behandle ihn so, als ob ich das wäre, obwohl Onesimus ist schuldig, hat im Gegensatz zu Paulus nichts Gutes gemacht für Philemon, aber Paulus bittet so. Ja? Und das ist wiederum das, was wir in Christus Jesus haben, ganz real. Ja? Wir Sünder kommen zu Gott und wenn wir bitten, Herr, um Jesu Christi willen, nimm mich auf, dann stellen wir uns oder Christus stellt uns sozusagen wie ihn vor dem Vater. Ja, wir werden aus Feinden Kinder Gottes. Ja, aus den Verbrechen werden wir Gottes Kinder, Gottes liebevoll angenommene Familie. Ja. Apostel Paulus schreibt in Epheser 2,13: Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr eins fern wart, nahe geworden durch das Blut Jesu Christi. Warum können wir uns Gott nähern? Weil wir nehmen den guten Platz ein, den Platz seines Sohnes, der uns zusammenbringt und der dieses Wohlwollen Gottes für uns erwirkt hat. Ja, wir werden aus Schuldigen Gottes Kinder. Das ist nochmal, ja, wie, wie Luther das bezeichnet hat, der selige Tausch. Wir tauschen die Plätze. Wir waren auf, auf dem Platz des Schuldigen, aber nimm ihn wie mich. Ja, das sind die Worte der Stellvertretung hier. Bei Paulus in einer anderen Situation, alltäglichen Konfliktsituation, Aber dieses Prinzip ist so, so leuchtend glänzend hier zu sehen. Ja? Und der zweite Aspekt, das ist der negative Aspekt der Stellvertretung. Was heißt das? Nicht nur das Gute soll Onesimus zum Vorteil kommen, nicht nur nimm, ich, nimm ihn wie mich, sondern seine Schuld soll auf mir sein. Das ist, was Paulus hier schreibt in Vers 18. Wenn er dir geschadet hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ja? Rechne mir an. Das ist, er äh, übernimmt hier im gewissen Sinn die Verantwortung dafür, was ein anderer verbrochen hat. Ja? Was, was der Onesimus verbrochen hat, Paulus sagt, rechne das mir an. Ich, Paulus, schreibe mit eigener Hand, ich will es bezahlen. Ja? Ich trage die Kosten. Wie Herrlich ist hier dieser Glanz Jesu Christi. Paulus handelt ganz anders, als die Menschen es gewohnt sind. Erinnern wir uns an Garten Eden, wo Adam und Eva auch sich vergangen haben an Gott. Und Gott stellt sie zur Rede. Was hast du getan? Was machen die? Die Frau, die du mir gegeben hast. Adam hat nicht Verantwortung übernommen, sondern er hat versucht, die Schuld abzuwälzen von sich. Eva, äh, ebenso Eva. Die Schlange hat mich verführt. Niemand will für die fremden Kosten einspringen, sondern die machen gerade das Gegenteil. Sie weisen die Schuld ab. Sie wollen sie nicht tragen. Paulus stattdessen, und hier kommt diese Gesinnung Jesu Christi zum Ausdruck, er, ohne dass er sich verschuldigt hat, er ist bereit zu tragen die fremde Schuld. Er will einspringen für das, was Onesimus verbrochen hat. Was hat er denn verbrochen? Er hat Schulden gemacht in dem Sinn, einerseits konnte er auf der Flucht etwas mitgenommen haben, aber selbst wenn nicht, indem er als Diener, als Knecht weggelaufen war, ist Onesimus Schaden entstanden, denn er hat vielleicht auf dem Feld gearbeitet oder sonst etwas getan, seine Arbeitskraft ist entfallen. Paulus als Jude und Kenner des Gesetzes, er weiß, dass es nicht korrekt ist, so zu machen. Ja. Im Gesetz Mose gibt es einen Fall, der ebenso eine Situation bespricht, 2. Mose 21, 19, wo geschrieben steht, wenn jemand anderem Schaden getan hat, dass er krank geworden ist, da steht geschrieben, er soll ihm den Schaden ersetzen, der ihm aus der Arbeitsunfähigkeit erwachsen ist. Das heißt, wenn so ein Schaden entstanden ist und eben Onesimus ist weg, Philemon muss das irgendwie ausgleichen, vielleicht mieten jemanden und so weiter, da ist ein Schaden. Ja? Und Paulus keineswegs sagt, ah, das ist, spielt keine Rolle und so weiter. Ganz ehrlich, er sagt, das muss ersetzt werden, ihm, ihm ist das bewusst. Er stellt sich völlig zu diesem Rechtsprinzip, er versteht, das muss beglichen werden. Und Paulus will für diesen Schaden die Verantwortung übernehmen auf sich. Im Rechts, in der Rechtssprache bezeichnet man das als Bürgschaft. Er trägt die fremde Schuld. Ja? Im griechischen Originaltext, ich habe einige Kommentare dazu gelesen, der Eduard Lose, der deutsche Theologe, deutet oder weist darauf hin, dass da zwei juristische Fachwörter verwendet werden im Griechischen. Eines ist elogeo, was Luther übersetzt als rechne mir an. Buchstäblich bedeutet das auf das Konto setzen. Ja, das heißt, Paulus sagt, seine Schuld setze auf mein Konto. Das, das ist der zweite Begriff, Apotino. Luther übersetzt, ich will es bezahlen. Das heißt buchstäblich die Schuld begleichen. Es gibt so Funde von antiken Schriftstücken und man hat einen Vertrag gefunden. Das ist ein Lehrlingskontrakt und da wird, werden diese Worte benutzt. Er lautet buchstäblich so, für, es wird vereinbart, für jeden Tag, den der Lehrling seine Arbeit versäumt, wird sein Vater eine Silberdrachme zu entrichten haben. Und das sind diese Worte, die Schuld begleichen. Wo er in Schuld tritt, das muss beglichen werden. Und Paulus erkennt das an und er nimmt das auf das eigene Konto. Wir sehen hier die Worte, ich schreibe es mit eigener Hand. Das deutet darauf hin, dass Paulus im gewissen Sinn seine rechtsmäßige Unterschrift setzt bei diesem Text, das heißt, er ist rechtsgültig. Es ist eine Art, wie man heutzutage, es gibt so einen aus dem Bankenwesen Blanko-Check, wo man unterschreibt und du kannst da reinschreiben die Summe, die du willst. Die Unterschrift ist da, es gilt. Ja? Paulus stellt einen Blanko-Check, Er sagt, ich springe ein für seine Schuld. Ja? Man nennt das im Rechtsbegriff private Interzession. Er trägt oder übernimmt die Bürgschaft für die Kosten oder für die Schaden, die ein anderer verursacht hat, nämlich Onesimus. Und in diesem Handeln, was wir am Paulus beobachten und in dieser Gesinnung, sehen wir wieder etwas, was wir in Christus Jesus sehen. Etwas vom Glanz, von seiner Heilstat und von seinem Wesen und von seinem Werk. Ja. Im 1. Petrus 3,18 heißt es, denn auch Christus hat einmal für unsere Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Wer hat Verbrechen begangen? Wir. Wer ist der Sünder? Wir sind es. Wer ist der Ungerechte? Wir. Aber wer hat getragen und bezahlt die Schuld? das ist Christus, ja, der Gerechte, der in nichts gefällt hat, der keine Makel hat. Er ist eingesprungen für unsere Schuld. Das ist die Stellvertretung. Ja. Er hat unseren Platz genommen als den Schuldigen und er schenkt uns den rechten Platz als Gottes Kinder. Ja, das ist, was wir sehen. Nimm ihn wie mich, rechne seine Schuld mir an. Ja, hier, in einer alltäglichen Situation kommt diese Realität, die hinter diesem Begriff steht, zum Glänzen. Ja. Apostel, äh, Prophet Jesaja im Kapitel 53 seiner, seines Buches schreibt folgende, beachtet hier die, dieses Zwischenspiel er und wir. Ich lese vor, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser alle Sünde auf uns ihn. Ja, das ist schon im Alten Testament diese herrliche Realität der Stellvertretung. Es gibt Leute, die das abstreiten. Ich hatte Streitgespräch mit einem, ist auch Christ, aber er hat gesagt, Stellvertretung gibt es in der Bibel nichts. Das, das hat der Luther äh, empfunden. Lehrt die Bibel nirgendwo, wo man schon im Alten Testament schwarz auf weiß sieht diesen Tausch. Wir gingen in die Irre, wir sind schuldig geworden. Unsere Sünde ist das, aber der Herr verwundete ihn. Er warf Sünd, unsere Sünde auf ihn. Er litt für unseren Frieden, ja? auf dass wir Frieden hätten. Das ist dieses Prinzip. Der gerechte Jesus trägt die fremde Schuld, nämlich unsere Schuld, damit wir im gewissen Sinn auch die fremde Gerechtigkeit bekommen, ja, seine Gerechtigkeit. Das ist dieser Tausch. Ja, das, ist, das ist ganz wichtig. Die evangelische Botschaft dreht sich sehr viel eben um diese Realität. Ja, und das ist kein Theologiebegriff, das ist keine trockene theologische Wort, Wortspielerei. Das ist die Realität hier. Ja, wir sehen, wie nach dieselben Realität Paulus handelt und wie das wirklich so wirkt. Ja in einem wunderbaren alten Lied von Ernst Gottlieb Woltersdorf aus Friedrichsfelde, geboren hier unser Berliner, auch Landsmann im gewissen Sinn, der Schuldbrief ist zerrissen, da sagt er sehr zutreffend, ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Heller fällt, nicht eine kleine Münze ist unbezahlt, alles ist beglichen. Die Nägel seiner Wunden zerrissen meinen Brief, der alle Tag und Stunden an Schulden höher lief. Sein für mich ausgeströmtes Blut, sein heiliges Tun und Leiden macht meine Rechnung gut. Ja, das ist die Stellvertretung. Negativer Aspekt die Schuld und der positive Aspekt die Annahme. Ja, nimm ihn wie mich und setze auf meine Rechnung, was er verschuldet hat. Ja, das ist das Zweite. Und der dritte Begriff, die Versöhnung. Ja, die Versöhnung ist das schöne Resultat aus diesen beiden zuvor betrachteten Realitäten Vermittlung und Stellvertretung. Die Versöhnung ist das, was Jesus Christus für uns erworben hat und die Versöhnung muss sein. Ja, was meine ich damit? Die Versöhnung ist der Zustand, wo zwischen Gott und uns keine offenen Rechnungen offen sind, ja, wo alle Schulden beglichen, kein Heller unbezahlt, wie wir gerade gelesen haben, wo alle Feindschaft Hass, Groll aufgehört haben. Da ist Liebe, da ist Annahme, da ist alles in der besten Ordnung, die Versöhnung. Und Paulus am Ende dieses Schriftstückes, er fügt eine Mahnung hinzu, ja, für Philemon und für uns. Er sagt, ich schweige davon, das heißt eigentlich sollte das gar nicht erwähnt werden, aber bedenke, ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldest. Was ist das? Ja? Paulus sagt, wenn du, lieber Philemon, doch an, also an dieser Stelle ist noch nicht entschieden, wie Philemon handelt. Ja? Der Brief ist da, aber er liest ihn, aber ist noch nicht gesagt. Hat er vergeben, hat er nicht vergeben. Wir, wir rechnen damit, dass er das getan hat, aber da ist der offene Punkt und Paulus gibt einen kleinen Punkt zu bedenken. Er sagt, wenn du anfängst, lieber Philemon, zu rechten, das heißt, hart willst du offene Rechnungen begleichen, bedenke, du bist ja auch ein Schuldner. Ja, das müssen wir auch hier auch bedenken. Ja. Wenn wir anfangen, mit dem Bruder zu rechten, wenn wir anfangen, offene Rechnungen gegeneinander, der hat das getan und äh, das und geht irgendwie so jeder hin und her, man, man zieht Bilanzen irgendwie, dann stehen wir sehr bald als Schuldige da. Ja, und das gibt Paulus, er sagt, eigentlich will ich davon gar nicht reden. Er geht davon aus, dass Philemon als geborener Christ bereits schon verstanden hat, worum es geht, aber er fügt das hinzu. Bedenke, wenn du rechnen willst, ja, kann ich auch rechnen. <laughs> Gott kann auch rechnen. Ja? Du hast auch ein gewisses Konto da. Ja? Und da lass nicht dazu kommen, dass Gott auch deine alten, äh, sage ich mal, Kontozettel aufrollt und zu gucken, was hast du denn schuldig. Ja? Das ist nämlich die einfache Sache. Paulus, obwohl in seiner Gesinnung, in seiner Herzbewegung, er ist bereit, allen Preis zu zahlen. Ja? Er ist bereit, zwei Meilen zu gehen. Er ist bereit, äh, für die fremde Schuld hier einzuspringen. Philemon und wir und Paulus selbst, wir verstehen, er konnte eigentlich nicht zahlen, weil er war im Gefängnis. Er schreibt, Vers 9, ich bin ein alter Mann im Ketten für Christus. Er kann nicht arbeiten, er ist gebunden, hat keine Möglichkeiten zu verdienen, er ist eigentlich arm und leidend dort. Er äh, wäre bereit von sich aus, aber Philemon versteht, er kann nicht. Ja? Und das ist, was Paulus ihm zu bedenken gibt. Du kannst, wenn du es darauf ankommen lässt, du kannst ebenso wenig wie ich vor Gott deine Schulden begleichen. Ja? Bedenke, Philemon, deine Rechnung ist auch sehr groß ja? und du kannst unmöglich sie abzahlen. Gewähre du Vergebung, wie Gott dir Vergebung auch gewährt hat. Ja? Es kann nur einen Weg gehen. Wir, wir können nicht den Weg dieser Abrechnung miteinander gehen. Wir können nur den Weg der Vergebung gehen, weil sonst unser eigenes Konto uns erdrückt, sage ich mal. Ja? Und Paulus hier natürlich, er, er redet über finanzielle Sachen. Ja? Und wir verstehen, das ist nicht, nicht <laughs> äh, die, die Sache, die Philemon vor Gott verschuldet. Ja, Paulus kann das nicht bezahlen und Philemon kann nicht bezahlen. Ja. Aber dieses Prinzip, du hast auch ein Konto, lass uns nicht rechnen miteinander, sondern vergib du, wie du vergeben worden bist. Ja, Herr Jesus, du hast mich vor Gott, dem Vater, gerecht gemacht. Du hast mich versöhnt. Du hast alles beglichen. Und ich will aus dieser Vergebung heraus auch verzeihen, auch anderen gern Vergebung gewähren. Wir kennen die, dieses Gleichnis über den bösen Knecht. Der Herr vergibt ihn Riesensumme. Ja, kann man gar nicht rechnen und beschreiben, da so und so viele Talente. Ja. Und er geht heraus und er will mit seinem eigenen Schuldner abrechnen wegen einer geringen Menge. Er fasst ihn und würgt ihn und erpresst, gib mir das zurück. Ja? Und das endet böse für ihn. Ja? Er wird geworfen in das Gefängnis, bis er zurückzahlt. Und er kann, kann gar nicht. Ja? Und das ist, was Paulus hier nochmal anspricht. Ja? Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldest. Das heißt, du bist zum Glauben gekommen durch mich deine Schuld vor Gott ist beglichen worden durch das Evangelium, was ich dir gepredigt habe, Philemon. Jetzt lass doch aus diesem Evangelium, was du geglaubt hast, auch die Tat folgen für die anderen. Ja? Wie Gott dir vergeben hat, so vergib auch du. Und nun zum Schluss die Frage, die wir am Anfang gestellt haben. Sind denn diese Begriffe bloß Kirchensprache sind das bloß theologische Fachwörter? Ist das Kanzelsprache? Vermittlung, Stellvertretung, Versöhnung kommen sie nicht an bei dem heutigen Menschen, muss man sie wegwerfen? Ich meine nicht. Ja, wenn wir Onesimus fragen, Onesimus, kannst du etwas mit dem Begriff Vermittlung anfangen? Ich bin sicher, er wird sagen, die Vermittlung ist das, woran mein Leben hing, ja, als Paulus zwischen meinem Herrn, von dem ich schuldig war, getreten ist und hat uns zusammengebracht. Mit Vermittlung kann ich sehr viel anfangen. Ja? Kann so etwas mit Stellvertretung anfangen. Oh ja, ja, da war der Apostel bereit, für meine offenen Rechnungen zu zahlen. Das war kein leerer Fachbegriff, das war keine schwammige Wolke, das ist Realität. Kannst du mit Versöhnung was anfangen? Wiederum Allerdings, ja, ich war zerstritten, ich war ein Verbrecher weggelaufen. Auf mich wäre entweder Gefängnis oder Todesstrafe wäre mein Schicksal. Und da ist die Versöhnung geschehen, durch die Vermittlung, durch die Stellvertretung eines anderen, durch seine Fürbitte. Onesimus konnte was damit anfangen. Ich kann auch etwas damit anfangen. Ich danke Gott. Ja? Ich bin froh und preise meinen Heiland Jesus Christus dass durch seine Vermittlung im Leib und Stellvertretung am Kreuz auch meine Sünden gedeckt und vergeben sind. Für mich ist das kein theologischer Begriff, für mich ist das Kostbarkeit. Das ist real, was Jesus getan hat. Er hat mich vermittelt, er hat mich, der ich fern war, Paulus schreibt, ich war tot, Feinde nach eurer sündhaften Gesinnung, hat er mit meinem himmlischen Vater zusammengebracht. Er hat für meine offenen Rechnungen bezahlt, nicht mit Silber oder Gold, sondern mit seinem kostbaren Blut am Kreuz, Kreuz von Golgatha. Durch diese Begriffe, oder vielmehr durch die Realität hinter diesen Begriffen, bin ich ein Kind Gottes und habe Frieden mit meinem Gott. Für mich ist das real. Ja, ich danke Gott dafür, dass er mich gefunden hat, dass er diese Begriffe mir ja, <laughs> Teil oder mein, meines Lebens getan hat. Ja? Und jetzt ist die offene Frage, was sind diese Begriffe für dich? Sind das bloß Kirchentalk, Predigersprache, sind das Kanzelsprache? Höre ich die und dann gehe ich wieder und vergesse? Oder wirst du diese Begriffe als real erleben, indem du eben diese Vermittlung Jesu Christi und diese Stellvertretung am Kreuz für dich wirksam sein lässt, durch deinen Glauben, dass nicht allein für Philemon, nicht allein für Paulus und Onesimus oder für mich, sondern auch für dich Jesus Christus gelitten hat und Frieden geschaffen hat zwischen Gott und dir, dass alle Sünden gedeckt sind, dass die Wunden seines Kreuzes auch deine Rechnung gut gemacht haben und deine offenen Schuldbriefe zerrissen haben, willst du diese Begriffe eben für dich wirken lassen oder nicht? Ja, das ist die Entscheidung, für die jeder heute steht. Ja, lass doch, Apostel Paulus im 2. Korinther, Korintherbrief 5 sagt, wir flehen, wir bitten darum, lasst euch versöhnen mit Gott. Lass uns zusammen beten am Ende und dann werden wir zum Abendmahl wechseln. Himmlischer Vater, wir danken vom ganzen Herzen, dass du diese herrliche Realität geschaffen hast in deinem Sohn, der kam als Mittler und Stellvertreter für uns, der unsere Schuld getragen hast, der uns Annahme bei dir verschafft hat, dass wir nicht mehr Kinder des Zorns, sondern Kinder Gottes und Kinder des Lichts werden dürfen durch ihn Danke, Herr, für diese, diesen Text, den du uns gegeben hast. Danke für diese Realität hinter diesen Worten. Hilf uns, diese Realität begreifen und anwenden. Hilf das auch in unserer Beziehung zueinander. Nicht so eine Rechnerei passiert, Schuld gegen Schuld, sondern dass wir Vergebung gewähren, wie du uns die gewährt hast. Vergib uns wie, und lass uns vergeben, wie du uns vergeben hast, Herr. Lass uns versöhnt sein, lass unsere Konflikte im Licht deines Kreuzes eben aufhören. Hilf, dass Frieden kommt, hilf, dass wir in dieser Schönheit Jesu Christi auch diese Begriffe anwenden in ganz alltäglichen Situationen. Danke dafür, danke, dass Jesu Blut uns rein gemacht hat. Ich bitte für diejenigen, die vielleicht noch nicht die Herrlichkeit und Realität dieser Begriffe geschmeckt haben, dass du ihnen das schenkst, dass sie auch Versöhnung empfangen und deine Kinder werden. Um Jesu Christi Namen. Amen. Dort auf Golgatha stand einst ein altgraues Kreuz, stets ein Sinnbild von Leid. skromny. jetzt an das Kreuz. Einzeln halt ich dafür eine Kreuz. Dieses Santaue Kreuz von der Welt so verhöhnt, sieht mich wunderbar mächtiglich an. Hat doch dort Gottes Land das vom Thron zu uns kam, für uns Sünder Genüge getan. Schätzen werd ich das altraue Kreuz, bis ich Jesu mehr blick auf dem Thron. Ich will halten mich stand das Kreuz. Einzelheit. Gottesdienst neigt sich jetzt hier dem Ende zu und kann heute und in der nächsten Woche fortgeführt werden im Tun des Wortes. Ja, lasst uns zusammen aufstehen fürs Gebet. Heiliger Gott, danke dir sehr für die Zeit, die wir jetzt hier hatten, um aus deinem Wort zu lernen, heiliger Gott. Danke dir für dein Beispiel besonders das du in Jesus Christus uns gegeben hast, welches auch Paulus so gut praktiziert hat, heiliger Gott. Wir flehen dich an, bitte hilf auch uns, wirklich an dich zu denken und daran, was du für uns getan hast, damit wir ja nicht genau dasselbe tun wie diese eine Figur aus deinem Gleichnis, die eben dann für eine Kleinigkeit jemanden nicht vergeben konnte. Gnädigster Vater. Wir bitten dich, öffne uns dein Wort, hilf uns bitte, das zu lesen. Hilf bitte uns, dass wirklich die Worte, die da drin, die wir, dass wir die verstehen, heiliger Gott, dass die wirklich für uns die Realität darstellen, mein Vater. Und wenn wir sie nicht verstehen, hilf uns bitte, wirklich die Zeit zu nehmen, zu recherchieren, damit wir halt wirklich diesen Eifer haben, zu verstehen, was du uns da sagen willst, heiliger Gott. Gnädigster Vater, wir danken dir, bitten dich, entlasse uns für die nächste Woche. Segne bitte alle unsere kranken Gemeindemitglieder und Schwachen und Alten, gnädigster Vater, und Einsamen. Hilf ihnen bitte wirklich ja, Freude in dir immer noch zu haben, heiliger Gott, wo es doch so schwer ist schon. Gnädigster Vater, hilf ihnen bitte, nicht aus den Augen zu verlieren, wie was Wundervolles du gegeben hast, mein Vater, durch, die, durch deinen Sohn. Gnädigster Gott, wir danken dir und bitten dich, segne uns für den, für den Neuanfang der nächsten Woche und dass wir da wirklich Täter deines Wortes sein können. Amen.